दुकान वाला आपको एक हजार रुपए से ज्यादा का या दो हजार रुपए से ज्यादा का सामान तब नहीं देगा जब आप इसको एक्टिवेट कर देंगे यानी अगर आपकी दुकान है तो आप एक परेशान करने वाले ग्राहक को 2000 से ज्यादा का सामान नहीं देंगे कैसे होगा ये आइए देखते हैं तो यहाँ पर वी प्रेस कर लेता हूं और यहाँ पर देख सकते हैं एक हमें डेटर पार्टी चाहिए तो डेटर पार्टी यहाँ बना लेते हैं ना तो यहाँ डेटर पार्टी का नाम दे देते हैं गौरव तो ये हमारी डेटर पार्टी है और ये लिख देता हूं डी यानी कि आपको पता चलता रहेगा कि ये डेटर पार्टी है यहां पर आएंगे संडी डेटर ग्रुप में डाल देंगे यहां पर देख लीजिए maintain balance bill by bill इसको आपको एक्टिवेट रखना है एंटर प्रेस कीजिएगा तो यहां दिखाई पड़ेगा डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड को दिन का इनको टाइम देंगे उधारी खरीद रहे हैं आपके दुकान से आटा दाल चावल और पता नहीं क्या क्या ले जा रहे हैं चीनी उनी तो कितना दिन इनको आप उधारी बर्दाश्त कर सकते हैं देखिए भाई आठ दिन से अधिक उधारी हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है तो आठ दिन मान लीजिए उधारी बर्दाश्त कर लीजिए आप चलिए यहाँ पे यस कर दीजिए इसको और क्रेडिट लिमिट सेट कर दीजिए को रुपए का उधार आप इनको दे सकते हैं भाई झेलने लायक उधार दीजिएगा तो यहाँ पर इक्कीस रुपए का मान लीजिए आप उधार दे सकते हैं ठीक है और यहाँ पर ट्रांजेक्शन को यस कर दीजिए और बाकी सारी चीजें नो रखिए और यहाँ कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं इसके बाद फिर यहां पर भी कंट्रोल है फिर यहां पर भी कंट्रोल है ठीक है यहां सेल्स अकाउंट आ जाएगा और यहां सेल्स अकाउंट आने के बाद अब मान लीजिए कि आप कीबोर्ड इनको बेच रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे कीबोर्ड कर दिया हमने और यहां पर एक्चुअल और सेपरेट बिल का ये कॉलम हमने बना दिया ये आप भी एक्टिवेट कर सकते हैं किसी और वीडियो में बताऊंगा अब मान लीजिए एक्चुअली में आप इनको 20 टू कीबोर्ड बेच रहे हैं ठीक है और दाम आप लगाएंगे उन्नीस का ठीक है उन्नीस का लगाएंगे अभी भी ज्यादा हो रहा है देखिए इक्कीस का लिमिट हमने किया था अब मान लीजिए इसको आप एक्सेप्ट कराने की कोशिश करें तो आप भले ही चाहें कि आप इनको दे दीजिए लेकिन आपका सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा ये देखिए सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है कि गौरव महाराज जो है बहुत अच्छे कस्टमर नहीं है ये पैसा चुकाते नहीं है टाइम से तो हम इनको नहीं देंगे ठीक है दो ही हजार इक्कीस सौ का सामान देंगे तो इक्कीस सौ का ही देंगे आप उससे ज्यादा का आप दे ही नहीं सकते कम का दे सकते हैं उससे ज्यादा का नहीं देंगे ये बात याद रखिएगा तो ये देखिए अब यहां पर मैं कर देता हूं और बिल बनेगा अठारह का ये देखिए अब यहाँ पे इक्कीस सौ साठ हो गया अभी भी ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर इसको अठारह कर देते हैं और बिल आ, बिल बनेगा सत्रह का ये कर दिया हमने ये आ गए अब यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर जाएगा ये देखिए यहाँ पर आए यहाँ पर आए यहाँ पर आए यहाँ पर आए और ये एक्सेप्ट कर गया तो ये फायदा होगा आपके दुकान में कभी भी गड़बड़ी नहीं हो पाएगी आप कस्टमर को लेकर के परेशान नहीं होंगे thank you for watching this video